Cuando empezó el año me propuse construir una pieza por lo menos, solo un baño o una cocina, porque mi hijo ya iba creciendo y quería darle un hogar. No sabía lo del proyecto Única, no sabía lo de Visión Banco, no sabía nada. ¿Quién diría que hace cuatro o 5 meses atrás estaba pensando, estaba calculando, no dormía, cómo poder hacer para tener una casa y hoy día ya es realidad y estoy muy feliz por eso.